кетіп қалдың кетіп қойшы қаяқта жүресің әйгеріме кетіп қойшы нұрбек менден саған супер жаңалық бар нұрбек мен мына құлағымды мына жерден мына жерден мына жерден ана мына жерден мына жерден мына жерден қылып тұрып үш жерден үш жерден так бір екі үш бір екі үш алты жерден кештіріп жатамын қандай дейсің ушунча болду мындай шакек тағып тұрып пардо іліп қойбойсың ба эй нұрбек мен бір кино көріп айтып бе кино иә қандай кино индийский кино көрдім әйгерім только мынау билеген ырдаған жерлерін мындайлар өткөрүп эле айтып берчи макулбы башында шахрукка шахрух деген бир мындай кедей бир адам болот да кедей Anam ne oldu anam? Анам ертең